市本舗コランでございます代表村上悦恵さん別長大木佐藤さんもはじめ60名の皆さんです練馬北町本舗コランは北町阿波踊りが始まったと同時に誕生し今年で27年目を迎えております商店街とともに行動し皆様に愛される連を目標としています 踊り手と鳴り物一体となって時に激しく時にしなやかに元気いっぱい笑顔いっぱいで踊り奏でてまいります皆さん応援お願いいたします 都平松中学校北九連でございます庁高島正校長をはじめ先生と生徒が総勢70名で参加しています私たち生は練習量はて多くはありませんが若で頑張りますここ2年間は雨や風の影響で参加ができず久しぶりの参加となりますそのため

ざいました